Siempre tengo un ulti de Loriana que me borra la vida. Encima me salta el Rengar arriba. Y el ulti de Kindred es un arma de doble filo. ¡Ah! que yo no sé si está mal o bien la verdad, pero con Tristana me llevo la energía de crítico y me lo armo a los full críticos, los static y el rebordo lo tienes tú y me curo todo. Me curo como tienes idea. Está loco, nos hicieron un agujero. Bro. No sé. Ahora da igual, vale verga lo que yo Lo que pasa es que hacemos mucho kill y todo eso, pero... A que pega el ring, boludo. <laughs> Está loco. Una violación. No. 8-2 va, también, también va bien. 80, 80% de críticos. Vamos a comprar un pedazo de la estatua. Juarán que es lo único que puedo ganar. Ni eso. Esto es un asco, están haciendo varón encima, en el próximo push nos violen No sé, por ahora creo que va a quedar el coronado. ¿Dónde ¿Por qué no ponen en varón y dragón? ¿Por qué? Porque no podemos salir ni de la base. Uy. Uy, tiene marón, no, estás loco. No, Tarik, no me metas stun. tú que, que son unos bichos de por sí. El Tarik los vuelve más unos bichos. un disparate, boludo. Ah, bien, acá practicamos resistencia, como cuando juego contra, contra este No hay que tirar su remo en el mundial. Joder, tío. Estamos aguantando lo inevitable. <laughs> Y no sé si lleguemos a tener la torre viva cuando salga la inhibidor. Sí. Bueno, stop. Llama a mi Super Minion. Defiendan. Pero que vaya uno, se lo van a violar y luego matan a todos. Al ser 4, 8, 5. Uy. Todos <laughs> duros, hijo de puta, eh. Seguime, seguime, chupadre, medio ahí cerca de la base por ahí. ¿Acá? Caí, sí, por ahí. Guardián War acá, ahí, pone un ping por ejemplo. Tráiganme a los malos. Yo, voy a poner un acá Esto es como sobrevivir a una violación, boludo, y decirle a tu madre que estaba orgullosa de la vida que tenés. Nos guardiaron ahí, no sé quién, pero nos guardiaron ahí. Más vale, loquita. Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim. Tirate tin, tin, tirate W arriba tuyo. Se Tú. Da para atrás nomás que llegaron a mí. Cúbranme, cúbranme, cúbranme y a mí al Lucas, vamos a Torre Lucas, no sé qué van a meter pero... Sí, sí, sí. No te mates, no te mates. ¡Uh! ¡Ay, que No tengo idea cómo sobrevivieron a eso y encima ganamos, Por cierto, ping dentro de su base, recuérdense del reino. Yo quedé feliz, me voy a dormir contento, La remontada de la puta madre les voy a honor y todo eso. Dale, nos vemos, Nacho. Nos vemos, Carlos. De cara, ¿no? Ah, bue, pues, dice el <laughs> Mr. Potato.